بي والله ساعة جنان واحد والله ونوم تني ونوم مرة ثانية نزلت سلاح سلاح سلاح سلاح سلاح سلاح سلاح سلاح تحياتي لهاشم I've located the next play zone. وين ننزل وين ننزل؟ ننزل يا احمد ننزل عماير عماير تعال. يلا. روح يفنش يفنش يفنش يفنش اتعب دكتور مطي حتى العماير منتهيه ممكن بيها ناس الصراحة هاي Kılı. Dayı dayı başlara da var da. bu. Aynen, var